Khan Academy alıştırmalarında çizgi grafiği diye bir bölüm var. Bu videomuzu onun üzerinden bir örnekle yapacağız. Bu videoda x ve y ekseni kesişimlerine de biraz değineceğiz. Buradaki amaç bu turuncu doğruyu buradaki denklemle ifade etmektir. Bize verilen bu doğrunun denklemi ise 1x artı 1. Gördüğünüz gibi bu doğrunun bir eğimi var her bir birim sağa gittiğimizde bir birim yukarı çıkıyoruz. Ayrıca denklemde y ekseni kesişim noktası da 1 olarak belirtilmiş. Bu denklem y ekseni ile parantez içinde 0,1 noktasında kesişiyor. Bu örneğin amacı ise doğrunun eğimini ve y kesişimini değiştirmek. Şimdi bu iki noktayı ele alacak olursak, bizim amacımız bu denklemi değiştirerek, bu iki yeşil noktadan geçen bir doğru elde etmek. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini oldukça basit bir yöntemle bulacağız. Burada da gördüğümüz gibi bu eğimi değiştirebiliyoruz. Eğer eğim artarsa, doğrumuz daha dik olacaktır. Şimdi de eğim 3. Her bir sağa gittiğimizde 3 yukarı çıkıyoruz x'teki 1 birim değişim, y'deki 3 birim değişime eşittir. Bu da benim eğimim. Ayrıca y'deki kesişim noktası hala 1. Eğer ben y kesişim noktamı değiştirirsem, sayıyı küçültürsem, doğrum da aşağı inecektir. Ama bu kesinlik doğrunun eğimini değiştirmemektedir. Bu işlem sadece doğruyu aşağı veya yukarı kaydırıyor. Bu iki nokta arasındaki doğrumu nasıl yapacağım peki? Bunun için doğrumuzu yeteri kadar yukarı kaydırmamız gereklidir. Kaydırıyoruz ve şimdi de eğimi azaltalım. Bu doğrunun eğiminin negatif olacağını görebiliyoruz. Eğer eğimi küçültürsem, doğrunun düz olacağını görebiliriz. Şu an ise eğim sıfırdır. Bu da bize eğimin daha da küçük olması gerektiğini gösteriyor. Belki de gerçekten daha küçük. Deneyelim. Doğrunun daha dik gözükmesi gerekiyor. Tıpkı bunun gibi. Tabii ki doğrunun daha yakın olması gerekiyor. Şimdi de y kesişim noktasını aşağı indirelim. Eğer daha yakın yapabilirsem. Ama hala eğimim gereğinden daha fazla gibi görünüyor. Şimdi daha iyi. Hatta y kesişiminin noktasını daha da aşağı indirmemiz gerekiyor. Şu an y kesişimi ekranın dışında bir yerlerde. Dolayısıyla şu an bunu göremiyoruz. Ama pek önemli değil. y kesişim noktasını azalttım. Ama eğimimiz hala tam olmadı. y kesişimi ekrandan çıktı zaten. Ama eksi 18 ile kesiştiğini söyleyebilirim. Bu da bizim şimdiki y kesişim noktamız. Eğim eksi 5 ama yine de yeterli değil. Bu yüzden eğimi daha düşük yapmalıyız. Eğer düşürürsek, şimdi göreceğiz, eğer y kesişimi biraz daha aşağıda olursa, sanırım olacak. Evet, işte bu. Şimdi bu iki noktadan da geçiyoruz. Bu iki noktadan geçen doğrumuzun denklemi. Eksi 6x, eksi 22. Hadi şimdi başka bir tane daha deneyelim. Bize yine 1x artı 1 denklemini verdi. Ama şimdi denklemini kurmak için iki yeni noktamız var. Eğim yine negatif olacak çünkü x ekseninde ilerlediğimizde y ekseninde aşağı doğru gitmemiz gerekiyor. Eğimimizi azaltmaya başlayalım. Eğim için kesirli sayı kullanıyorum. Böylece doğru eğikleşiyor. Bu eğim uygun gibi görünüyor. Şimdi doğrumuz sağa bakıyor. Y kesişimine aşağı kaydırarak çizgiyi aşağıya indirmemiz gerekiyor. Peki y kesişim noktasını indirerek bu iki noktaya ulaşabilecek miyiz? Evet, işte oldu. Bu da eksi 5 virgül 1 ve 9, virgül eksi 9 noktalarından geçen doğrumuzun denklemi. Eksi 5 bölü 7'lik bir eğimimiz var. Her 7 birim sağa gittiğimizde 5 birim aşağı iniyoruz. Eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giderseniz 1, 2, 3, 4, 5 aşağı ineceksiniz. Bunu açıkça doğruda da görebiliyoruz zaten. Burada doğrunun y kesişimi eksi 18 bölü 7. Gördüğümüz gibi y kesişim noktası eksi 2 buçuğun biraz aşağısında. Bu da doğrumuzun denklemi. Şimdi başka bir tane daha deneyelim. Bu aslında eğlenceli bir uygulama. Çünkü yanlış cevap verme olasılığınız yok. Doğru, iki noktadan birden geçene kadar biraz karıştırabilirsiniz. Bu da size doğrunun eğimi ve y kesişimini ne kadar aşağı ve yukarı doğru hareket ettirmeniz gerektiği konusunda ipucu verir. Bu doğrunun pozitif bir eğimi vardır. Ama eğim birden büyük değil. Her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gittiğimizde, x ekseninde 12 ilerlediğimizde yukarı 1, 2, 3 çıkıyoruz. Bu yüzden buradaki eğimimiz 3 bölü 12 olacaktır. Sadeleştirirsek 1 bölü 4. Doğruya bakılacak olursa eğimi biraz daha düşük olmalıdır. 3 bölü 4 yeterli değil. 1 bölü 2 birazcık daha indirilmeli. Hesapladığımız gibi 1 bölü 4 yaptığımızda doğru oluyor. Ama y kesişim noktasını aşağı kaydırmalıyız. 1 aşağı indiriyoruz ve evet, oldu. Bu çizginin eğimi 1 bölü 4'tür ve bu yüzden denklemi 1 bölü 4x artı 1 bölü 4'tür. Umarım bu uygulamayı kullanmak ve bu çalışma hakkında bilmediklerinizi öğrenmek size fayda sağlamıştır ve umarım günlük hayatta kullanmak üzere eğim ve y kesişimi hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur.